Pero una mundo tío. Joder. Puta madre. Un poco de eso, chaval. Seréis gilipollas. Tenemos. Sí, señor. Termidor. De la mierda más sudaca. Más sudaca posible, tío. Es Argentina, por Dios. La mierda de Sudamérica. El culo de Sudamérica no es lo mismo que el culo de Europa. son de mierda eso. No pues se creéis europeos y son el culo de sudacas. Es la sorprender de los ingredientes. Es una... Ya veréis, ya veréis. Tanta mierda está en diferentes idiomas, tío. Seréis gilipollas. Joder, pero léelo párrafo por párrafo, fliparás de la hostia. Dice que esta mierda es un vino de calidad. joder a cagar, que publicidad engañosa, hijos de la madre. Me cago en vuestros muertos, termidor y su puta madre, argentinos de mierda sudacas. Hijos de puta. Me la sudan. Malditos mundistas, tíos. Me sudan la polla. ¿Qué esperéis? Que yo compre esto todos los días, tío. Dais <laughs> a